Друзья, всем привет! Значит, начали ми потихоньку з вчорашнього дня э, наготавлювати метал на ангар. Сейчас я нарисую, як буде йти ангар і покажу, що ми робимо. Ось у нас вже перві дві стойки. Тобто Це та сторона, яка виша. Перві дві стойки 5,5 метрів. Отак ми зробили такі козики, щоб нам удобно було соєдняти труби. Труби наторцували, наготовили. Ну тут є одна проблема в трубах. Це партія, яка була в мене, не ту, що я купляв. Ось такі шви. І, виходить, просто шов. І ми його здавлюємо попкою і зварюємо теж. Тому що койде ну, не розійшлося почти, а койде прямо аж дуже розійшлося. Тому де де дуже розійшлося, ми отак от повністю все зварюємо. Тягуємо попками і зварюємо. Варимо труби на на уголку. Приварив такий уголок і на уголку зварюємо. Дядь Саня зварює а я піддаю, ну і своїм займаюся. Коротше, наче. Нам треба, що нам треба? 7 штук по 5,5 метра, 7 штук на другу сторону стойки 4,5 метра. Зараз я все розкажу, як він буде йти. Тобто, от перші дві готові. Ми вже ставили, прикидували. Ну, то есть нам на стойки труби хватає. Ну а ті всі труби, оті і оці підуть на ферми. Поки там дядь Саня варить, я е, тут зробив витяжку. Витяжку зробив з задвижкою. Зараз її е, э, половину оставив, половину закрив. Ну, обично задвижка. Щик-щик. Їзде, закрива, відкрива. Отак виглядає витяжка зверху. Витяжка тягне дуже хорошо, поэтому як запущу і подивлюсь, закривати і чи, і чи відкривати. Також утеплив пінопластом, який в мене був, сотий весь фронтон. Цей фронтон був пів кирпича, навіть вірніше наруб, білий кирпич наруб. Поэтому думаю, холодно буде утеплю, утеплив, п'яний задув, ну, потім побризаю і все так і буде, більше нічого не робити. Осталось мені, виходить, бак туди вогол повісити і провести воду ось по цій стінці, от сюди. Дві пойовки. І все, і можна запускати. Спочатку хотів запускати, не ставити оцю перегородку по центру. А потім в мене був вчора конфуз. Вони вирвалися, якась одна клітка вирвалася, зараз покажу. Сплять. Вирвалися і льоці, і льоті. І коротше змішалися. Половина сиділа їх всіх в кучі в тій клітці, а половина тут на проході. І дуже билися між собою, тобто рішали, хто з них там головний, я не знаю. Коротше, бойні були серйозні. Тут побили якусь свинку дуже, одну чи дві. Коротше, я їх потім розподілив деякі, я ж їх так ну, візуально знаю, деякі. Тих сюди, тих туди. Ну, коротше, якісь відкрилися. І ті відкрилися, і вибігли, відкрили цих, і не наоборот. Тобто так. І я вирішив, що треба по любасіку їх через перегородку садити, бо оці, які більші на 20 днів, вони їх поб'ють тих. Вони дуже більші, крупніє, вони їх на тих накинуться, вони їх поб'ють менших. Тому я спочатку думав, що не ставить перегородку, а потім зрозумів, що треба ставити. Не будемо їм мішати, хай віддихають. А так. И поэтому по любасику надо ту перегородку ставити. Ну, Вона, благо, що вона зроблена, її просто поставить. І туди більших, сюди менших. І поставлю ще одну таку типу кормушку, як у мене ось тут. Поставлю на цю сторону маленьку временну. А потім вони недільку, днів 10 побудуть, поперенюхуються, запах змішається і і і випущу їх уже. Ну, зніму перегородку і хай гуляють усі. Коротше, отак. На днях буду борити, ну то я вже покажу, будемо борити фундаменти і заливати. Ну а поки от вирішили, що давай торцувати труби, готувати їх в кучку і зварювати, щоб розуміли, скільки в нас чого. Бо це труба та, що в мене давно вже була. Сейчас нарисую размеры ангара и, и ширину ангара. Саня, а де маркер У тебе? Сваркою варим моєї старої Сіріус. А та циганська е, щось странно себе веде, як нагрівається, поганенько починає варити. Оця що я в циганів купляв. Значить, який буде ангар? Оце я вже в ангарі ходжу. І також ангару мішає горіх. Треба теж буде його зносити, спилювати. Тут був хламизник, вчора метал, плітка, ми її обрали. Також зараз розбираємо ту часть. Віка шиповник там був розсаджений у неї убрала, пересадила і зараз треба туди ту всю плітку, це все теж вивозить. Так. Рисую план і спереду. Ось наш, виходить, вагон, оцей, що я на ньому зараз рисую. Ось він іде отак примерно. Отак і отак. Це вагон той, який зараз стоїть. Ось оцей, де корма в мене. Тут ось двері в нього, отак от. І все. А це вагон. Як ми будемо ставити ангар? Ставимо ангар. Перві стойки отут. Другі стойки, це ті, що 5,5 тут, а другі стойки, що 4,5. Отут. а. Тут а, перепад, ну, я зараз напишу 4,5. Я так в метрах буду писати. 5,5. Тут буде йти вовнутрь, вставлятися. Е, ферма висотой 500 мм, ну пів метра, 50 сантиметрів. Ну, примерно так. Понятно, що я все не буду так вирисовувати. Я так примерно, як воно буде йти, щоб вам понятно було. Ферму буду ставити вовнутрь, щоб трошки держава діагональ між собою зв'язки мала діагональне, тобто внутрішні оці пів метра дуже роль зіграють. Потім йдемо далі. Тут треба палочку продойти. Тут ширина ангара 11 метрів. Без опор внутрі. Тут теж варимо таку штучку, сюди кладемо типу маурвата щось. І тут вже підуть дерев'яні стропила. Ось сюди. Тут дерев'яні стропила. Ну це трошки, ну приблизно так, да, метр перепад, ну може ця буде візуально, ну як буде на самом деле, то трошки нижче. Тут я нарисував, вона почти ровно. Ну тобто отак буде. І це все буде виходить від вагона, що тут буде де площадка, ця з плітки, це буде під кришою. Тобто крайня труба буде стояти ось тут, отут. Це буде під навісом. Ну, а тут буде глуха стінка, починається ангар. Тут стінку заш'ємо і починається буде ангар. Ангар виходить відсюди, від плітки і отуди почти до до ножки лісов. Да, Десь туди. Ну, до корита, до коричневого. Це буде ангар. Ну а туди в кінець аж до кінця самого вагона. Висоти до мене приїжджав КАМАЗ, і висипав, я заміряв по верхньому ось КАМАЗ, допустимо. Отак він. І отак от, примерно. КАМАЗ я заміряв от цієї точки. Ось сюди. 4,8. Це той, що до мене приїжджав КАМАЗ. Тут буде у мене 5,50 мінус 50 ферма. Ну, тобто між фермами теж можу. 5 метрів чистими, між фермами буде 5,50. Тобто хватить. Це Камази висипаються на цьому уровні, ось що заїжджають, а вже газони, що менше, то сюди будуть повертати. Ілі Камаз туди заїде, а потім назад в угол дальній здасть. Тобто так. Газони вже тут всі висипляться 4,50, 4 чистими. Газону вистачає там, вроді би мені казав, 3,50. Ну, тобто так, я думаю, всім все понятно. Самі і ферми і опоры будут стоять на расстоянии 2000 миллиметров, то тобто есть 200 сантиметров, то тобто есть 2 метра. Через каждые 2 метра будет идти вот такая вот ферма. Ну и опоры соответственно. Ось я вже тут понарисовував. Получається угол перва опора. От красна метка друга, третя, четверта, п'ята. Отут за щитом треба випилювати цей бетонний бордючик. Шоста і отут ось сьома. Отут. Тут сьома. И получается такий, ну да, получается за оріх, бо я до оріха відходжу ще туди метр, бо оріх треба вбирати. Дерево зріжемо і туди ще метр. Ну а так, такий примірно ангар. 11 на 12. На цьому остановився, прикинув, металу примірно хватить. Закладушки, хто дивиться, у нас вже готові, зараз треба бурити і заливати. Це все йде 50. Яка там труба? Це все на ферми йде. Верхній і нижній пояс. Між ними вже маленька труба, теж у мене є, яка йде на розкосане. Ось вона вся піде. Ну і так же, як йде менше діаметром, пустимо на нижній пояс, більший діаметр на верхній пояс. Ну а це підуть оці ось труби. 80, ну короче, почти 90 на стойке на нижню сторону D450. Так що так. По ангару показав. Почали робити. І робити із хламизника, з кусків. Діло не швидке, але Сейчас купить, сами понимаете, профилину 40 на 40, стеночка 2 стоит, по-моему, 160 или 170 гривень. Поэтому те, що я взяв, стінка мінімум 3 мм і по в ціновому соотношенні ціна приємлива. Поэтому я набрав, скільки міг, скільки було грошей. Ті ж самі ось уголочки, шматочки, кусочки. Вчора все поперебирав, що в мене було. Воно теж все піде на ту ж саму стропільну систему, кріпить брус к металічним фермам, поналізати, то і все воно піде. Коротше, отак. Зараз я поки тут, а дядь Саня там. Ну я допомагаю йому, то стягуємо, зварюємо, а так він сам робить. Ну а мені треба швидше поставити цей бак і завести воду і запускати жевжики вже сюди. От, виходить, ложимо нову трубу. Ну, щоб нову зварити. Отак соединення робимо. От. Надо чуть-чуть двома руками. І не вистачає нам кусочка добити. Ми потім їх будемо этот, самі труби уже чистить, потім перед монтажом красить, ґрунтувати. Ну поки от просто покажу, що не вистачає куска. От соединяємо там. А ось у нас метка наша примерно, куди нам треба. І ось такий кусочок ставимо сюди. І виходить ця труба. Ну в основному всі йдуть, да, Сані, із трьох кусків, да? Да. В основному всі з трьох кусків. Ну Нам недовго довго залишилось помодохатися, тому що їх не також багато. Ще раз, два, три труби. Це четверта. Я беру навіть по дві. Раз, два, три труби, то четверта. А, так тоді да, якраз на верхній ряд 4, а тут три. П'ять, 6, сім. Якраз на сім штук високих вистачає. Це та, що була у мене давно вже. Ту я тоже считав, там хватить на нижний ряд по 4,5. Ну якраз все хватає. Получається. Ще даже цей кусок і остається. Може ми його потім запустимо на нижню часть Він так и крупнее по діаметру більше всіх. Мы його запустимо на нижню часть И, кстати, метод не сработав по поводу травления мышей. От тут, хто дивиться ролики, ми кидали пакети. Всі пакети поїжені. І я вже отсюда викинув три миші неживих. Дві отсюда, одна отсюда. прям тут і лежала. Тоже погризані пакетики. Так що потихоньку травляться. Хоч тут а вони, ну тут і і запаха немає мишами. Оце шальовку теж я часть оставляв, спеціально зробити на, я планую, як будемо вже е, варити саму ферму длинну, вона ж 11 метрів, під нею треба 11 метрів зробити столешницю таку, типу длинну. І оце під нею будемо із доски робити 11 метрів, щоб для изготовления самих ферм, щоб 11 метрів труби позваривать длину ровно и потом же между собой варить розкосини. Тобто це доска для цих діл у мене. В принципі, то все наготовили, що треба струб, іменно електроди, круги я зарані теж насобирав. Потихоньку підкупляв. Тобто все є. Ну, остається тільки робити Ну, я думаю, за якийсь місяцок плюс-мінус і вправимося. Потім будемо заказувати брус, потім профліс і так далі. Ну, все постепенно. Я думаю, побідимо. Отак. Так що, друзі, всім спасибо за внимание. Всім спасибо за просмотр. І всім пока.